earth. كله المسكرو كرستو ነወር ሲያነቀዱ ስፍራ ምልጃ ክቡር የሆንክ ቅዱስ አባታችን ሆይ ስትሰጥ ከነበረው ክብርህ የማይቀነስብህ ብትነሳም የማይጨመርልህ ከክብር በላይ የሆነውን ክብርህን በቅድስና ቅዱስ የሆኑ ቅዱሳንህን እንድናመሰግን የዝማሬን ጸጋ ስለ ሰጠኸን እናመሰግንሃለን። ለዘለዓለሙ አሜን።